BTS Live presents. सुने मन कन जो कन जो पावागन वाली पतना वाली मारी काला हथाड़ी रोटी बिनो कदूरी आगे नहीं आनी बात मारी महाकाली मम्मा तो लीजिए माँ कालिका माँ को बुलाते के हैं माँ कालिका माँ कि आज की जागरण में पधार कर हम सभी भक्तों के दुख दूर करें कष्ट दूर करें सबकी मनोकामना पूर्ण करें तो माता जी को बुलाने जा रही बड़े भाव के साथ और मेरे साथ आप लोगों के भी भाव जुड़े

اوه माता जी के नवरात्र चल रहे हैं बाठेड़ा खुर्द माँ साक्षात माँ काली माँ विराजमान है चौबीस चौबीस सालों से ये मेला होता आ रहा है ये गांव नहीं लेकिन आसपास के सारे गांव के लोग इस मेले में अपनी उपस्थिति देते हैं इस माँ के दरबार में बहुत ही सारे बेटों की बहुत ही सारी बेटियों की मनोकामना पूर्ण हुई है ऐसा ये चमत्कारी मंदिर है देखिए भाइयों बहुत ही सारी संख्या में हमारे भाई यहाँ पर विराजमान है लेकिन इतनी ही संख्या में हमारी मातृशक्ति यहाँ पर विराजमान है मेरी माता है बहने भक्ति में रंग धीरे धीरे आता है सबसे पहले निवेदन आज की जो जागरण है आज की जो सत्संग है वो माता जी की है तो जितनी भी शक्ति स्वरूपा मेरे सामने जितनी भी माताएं मैंने विराजमान है मैं चाहती हूँ इस कार्यक्रम में आनंद आएगा नहीं लेकिन आनंद आप लोगों को लेना पड़ेगा गुजरात में आप देखते हो कि नौ नौ दिन तक गरबे खेलकर माता जी को मनाया जाता है एक ही घर में ऐसा कोई नहीं होगा कि किसी को गरबे ना आते हो गरबे भी हम जब कार्यक्रम के बीच में या एंड में आपकी फरमाइश रहेंगे गाएंगे लेकिन माता है बहनों से नहीं, नहीं बाठड़ा खुर्द की जो बहने हैं क्योंकि मेवाड़ की बहनों में एक ऊर्जा होती है एक नाचने नाच बहुत ही अच्छा होता है मैं चाहती हूँ ये माता जी का दरबार है और भाव आपको माता जी के नाम पर देना है तो जितनी भी माताएं मैंने बैठी हैं बड़े भाव के साथ एक बार मेरे साथ जुड़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा इतने शांति से किसी को भी नहीं बैठना क्योंकि माता जी को बुलाना है तो बड़े भाव के साथ बुलाएंगे मैं चाहती हूँ सारी माताएं बहन एक बार दोनों हाथों को उठा लें और जहां आपको लगे कि मुझे नाच कर हाजिरी लगानी है तो वो नाच कर भी हाजिरी लगा सकते हैं तो एक बार ताले बजाए दोनों हाथों को उठाएंगे वन आप लोग भी ताले बजा सकते कुछ भी बोलते अब मत जिथी थी तू गरबे भी खेल रही वजन में और इतने सारे भगत मंच के ऊपर क्या बात है राधेश्याम भाई वाकई में बाठा खुर्द अपने आप में बहुत ही शानदार इस गांव में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आप बहुत ही भाग्यशाली को इस गांव में आपने जन्म लिया है एक बार बड़े काली का मात की आज आज कितने बरसाने वाले चलिए इनका प्यार इनका आशीर्वाद है माता जी ने इनको खूब दिया है और मेरे दिल से आशीर्वाद है कि आपको खूब दे अरे चम चम चमकी सूंदड़ी का يا بني سلا شركا